Bonjour Chong Bonjour Kika. Tu es un des deux chanteurs avec Eric Karma. Euh, et donc ce nouvel album, Une seule adresse, qui revient en force nous proposer un exutoire au milieu de tout ce chaos qui a lieu un peu partout dans ce monde. Merci beaucoup déjà pour ça. C'est les idées qu'on a envie de développer euh, toujours. Et puis, euh, c'est un album, oui, on, revient musicalement à nos fondamentaux. Broussailles, on a toujours fait du reggae new roots. Et puis, chaque album, après, on aime bien aller dans des directions différentes. Mais là, on voulait faire, on voulait refaire du 100% Broussailles, quoi. Des messages sur le thème de l'écologie, euh, sur le thème de l'éducation, sur le thème euh, du changement, et que c'est en nous-mêmes. Et puis aussi des, choses aussi, un album très positif aussi. Au niveau des chansons, a aussi euh, essayer d'apporter un peu dans, dans, ce monde un peu sombre et où il se passe souvent des exactions, on avait envie de montrer aussi des choses plutôt positives. Ouais, positive attitude. Tu es donc en promo au bureau de Lilith. On en profite pour faire un big up à Géraldine. À propos de ce titre, une seule adresse, titre éponyme donc, si vous deviez vivre tous ensemble, seriez-vous vous mettre d'accord sur un seul endroit tous ensemble euh, avec euh, Broussailles. Ouais. <laughs> oui, une bonne partie, on a quand même pas mal de goûts en commun. Quoi. Pour la chanson Cet endroit, c'est surtout euh, dans la tête, c'est-à-dire un, un, endroit, l'endroit c'est la planète Terre, mais surtout un endroit où les hommes sont un peu plus respectueux les uns des autres et puis et aussi un peu plus respectueux de la nature. C'est assez simple et assez naïf comme ça dans les mots. On ressent des fois beaucoup de manque d'humanité dans les gens, sur les réseaux sociaux. On peut voir beaucoup de haine, beaucoup de voilà de gens qui s'enveniment pas grand chose. Ça, manque de tolérance, ça manque un peu de, recul et d'humanité. Mais cet endroit, c'est la terre. Après, on, on aimerait qu'il fasse euh, beau et <laughs> que les gens soient, soient aimables et vertueux. Ce serait, pas mal. Avec ce titre, cet endroit, avec le titre Ailleurs, hein, les deux titres préférés du public, on entend hein, dans vos paroles, euh, vous parlez de cet Eldorado qui pourrait être la France pour les migrants dont l'actualité nous parle, alors que pour nous, Français, on rêve d'un endroit où on pourrait tout reconstruire et pour pour reconstruire, il faut déconstruire. Avez-vous peur qu'une nouvelle guerre arrive et qu'on ne puisse pas l'empêcher Ouais, pour moi, la vie euh, humaine et la vie en général doit, se placer au-dessus de, toutes, les valeurs. Les politiques sont toujours tournées vers l'économie, l'économie Ils euh, sont envoûtées par, euh, par, par cette économie, par le capitalisme. Il faut que l'argent rentre, mais il faut penser aussi à l'humain, il faut penser à, familles qui souffrent, des gens aussi qui voilà qui arrivent pas à vivre correctement, qui arrivent pas à manger. C'est l'impression que c'est le béaba, que c'est la simplicité, euh, manger, boire et, avoir un au-dessus de soi, mais euh, c'est pas, les priorités, des politiques. Dans le titre ailleurs, vous dites hein, de plus en plus de béton, de moins en moins de nature. Si vous deviez vous choisir un endroit en France où vous déconnectez, pour vous ce serait lequel bah, Il y a différents endroits. Hein. Ah, c'est des endroits euh, qui sont voilà très proches de la nature, des endroits où où il y a un peu moins de, de vie humaine euh, dans le sens euh, construction. Il y a beaucoup d'endroits, mais chez nous où on habite à Mâcon, il y a, y a, un bel endroit qui s'appelle la Roche de Vergisson et la Roche de Solutré. Mhm. C'est des falaises qui surplombe un peu euh, toute, euh, qui surplombe toute la région. Et euh, c'est aussi les plus beaux domaines viticoles. Et quand on est entre ces deux roches là, il y a quelque chose de très solaire et de très naturel qui nous envahit. on aime cet endroit-là. Je dis celui-là parce que pour nous c'est plus emblématique de notre notre environnement à nous, Broussailles en tant que Mâconnais. Après bien sûr, on, aime aussi aller dans les landes, on aime aller aussi à la mer, on aime aussi aller en montagne. Il y a des, des très beaux parcs naturels aussi dans les Alpes. Voilà, on aime tous ces endroits-là. Qui écrit le plus les paroles C'est toi ou c'est Eric On écrit chacun nos parties, donc euh, après, euh, <laughs> si c'est en nombre de mots, ça doit être moi, parce que vu que je débite plus rapidement, <laughs> euh, <laughs> je dois écrire plus, mais on, écrit, co-écrit tous les deux nos, textes. Ouais, du coup, tu parlais de nature à l'instant. Toujours ces messages d'amour et d'espoir hein, qui font ce que le reggae est depuis ses origines. Est-ce que ce serait possible de choisir entre musique et nature la nature, c'est celle qui nous fait manger et respirer, donc de toute façon, c'est ce serait qui ce serait qui serait prioritaire. De toute façon, à la base, s'il n'y avait plus rien, et il fallait choisir entre l'un ou l'autre. Euh, la musique, euh, la musique me nourrit l'esprit, mais pourrait pas me faire respirer, me faire manger, me faire boire. Quoi. La nature reste encore une fois euh, primordiale avant toute chose. Alors maintenant, on va parler du groupe et notamment de de Dominique Fusina et de toi, parce que vous avez un point commun. Quelques réflexions ont été faites à propos de votre bassin donc qui a coupé ses dreads. Toi, tu as coupé les tiennes. Une coupe de cheveux, ça change un visage, mais ça ne change pas un homme ni son âme. Qu'est-ce qui pourrait vous changer par la force des choses Et est-ce que tes dreads ne te manquent pas euh, Non, non, ça me manque pas. Après, oui, euh, dans le reggae, il y a aussi euh, beaucoup de, de, symboles et puis parfois même quelques clichés. Moi, j'ai eu des dreadlocks pendant 20 ans parce que ça faisait partie de moi euh, j'ai j'ai vécu plus de temps dans ma vie avec des dreadlocks que sans dreadlocks, mais euh, ça faisait partie de moi, sauf que euh, au bout d'un moment, j'en avais, j'en voulais plus. Mine c'est les cheveux longs, c'est contraignant, c'est. du boulot. et puis ça reste une coupe de cheveux, c'est pas. Encore une fois, on, on, plus on vieillit, plus on va aussi à l'essentiel. Et, euh, voilà, j'avais envie de me, couper les cheveux. Ça peut-être déçu certains fans, mais euh, la musique reste la même, l'âme reste la même, l'esprit aussi, les convictions. Euh, rien n'a rien à changer. c'est juste des cheveux en moi, quoi. <laughs> mais oui, tout simplement. À propos du titre collectif, tu nous disais tout à l'heure par rapport à l'actualité, ne serait-ce ça, du fait que l'État cherche à diviser pour mieux régner. Vous prenez le tous ensemble, comme le chant de filantre, Wantanara, qui veut dire ensemble en guinéen dans cette ambition qu'a le peuple, dans cet élan Est-ce que vous pourriez euh, faire des chansons sur ce sujet-là Sur le sujet Gilets jaunes, bien sûr, bah, dans beaucoup d'albums, que ce soit Insurrection, que ce soit euh, Point en l'air, que ce soit Rêve d'évolution, euh, sur chaque album, il y a au moins deux, trois chansons qui parlent un peu de révolte euh, contre nos, nos, politiciens. Et encore dans le dernier album, euh, c'est... Marchand on sable. On parle pas de révolte, mais on, parle de politiciens qui essayent de nous endormir depuis des années, avec le mhm. titre exactement Marchand de sable. Mhm. Donc voilà, on sera toujours là à supporter, de toute façon, un peuple qui va dans la rue, un peuple un peuple qui veut changer les choses, un peuple aussi qui se bat pour ses droits, pour ses idées. Donc euh, voilà, nous avec Broussailles, on a toujours montré notre soutien euh, par rapport à ça. Et puis euh, dans le titre collectif, donc oui, il y, a ce côté collectif vivre ensemble, tous ensemble, mais il y a aussi une grosse part de, de, notre histoire personnelle. Et on voulait vraiment réaffirmer notre unité, notre lien. Et, et, ces paroles résonnent vraiment en tant que groupe. Voilà, c'est les cinq mêmes membres fondateurs depuis le début. voilà, on a fait que rajouter des pièces à chaque fois selon les tournées, mais il y a toujours les cinq mêmes membres fondateurs. Ouais, c'est tout à Hein. Et du coup, voilà, on voulait appuyer ça, on voulait réaffirmer ça avec le petit collectif, voilà, où on dit l'union fait la force, les dire se renforce. on reste ensemble, c'est l'esprit d'équipe du collectif, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu, tu parlais des jeunes, tu, tu as toi-même deux enfants, euh, bon, qui sont encore. T'es bien, bien renseigné, hein. <laughs> <laughs> Nos jeunes, ils sont conscients du, fait que le gouvernement nous endort avec leurs promesses, avec toute la technologie, euh, pour qu'on ne réalise pas ce qui se passe réellement dans notre gouvernement en vrai. Euh, ils s'engagent pour faire des actions afin de protéger notre terre. Est-ce que vous, avec Broussailles, est-ce que vous vous êtes engagé dans des associations eh ben, Broussailles en tant qu'entité, non, mais après on, fait énormément de concerts euh, pour plein d'assauts. Euh, euh, moi personnellement aussi, si je parle personnellement, je suis membre aussi de Greenpeace depuis plus de 20 ans, quoi. Et pour Broussailles, voilà, on fait on fait beaucoup de concerts pour des assauts. il y a eu des pads où on faisait beaucoup avec Attack Il y avait autour de chez nous, il y, avait une association qui s'appelait Attack et tout, qui défendait un peu les mêmes idées que nous, donc on a, a joué pour eux. ça nous arrive de, jouer pour la fête de l'humanité, ça nous arrive pour jouer pour d'autres assauts. Voilà, c'est comme ça qu'on amène un peu notre pierre à l'édifice. Et puis aussi en délivrant aussi des messages qui vont toucher le maximum de personnes. Essayer de faire euh, évoluer les mentalités. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye un peu à euh, notre échelle de faire avancer le combat euh, pour, pour, nos droits et pour l'environnement. Et même avec le titre Soit le changement, hein, vous avez des messages pour les jeunes qui vous écoutent et qui ont hâte de vous revoir en tournée. Est-ce que vous seriez vous-même par quoi commencer Est-ce qu'il faudrait d'abord économiser l'eau, trier les déchets, réveiller les consciences, faire un potager, tout simplement, qu'est-ce qui serait euh, la première chose C'est un petit peu un petit peu de tout. Euh, euh, pour, pour moi, il y aura déjà personnellement, hein, je vais pas parler en tant que broussaille, c'est ma réflexion personnelle. Mhm. Pour moi, les politiques devraient imposer aux, industriels le déchet zéro, quoi, ou le déchet totalement recyclable. Mhm. C'est-à-dire que au niveau des emballages, quand j'achète des fois un paquet de gâteaux ou dentifrice, il y a, je sais pas combien d'emballages pour pas grand chose, quoi. Et pour moi, il faudrait maintenant, faudrait imposer aux industriels des emballages totalement euh, recyclables. Donc euh, du carton, du papier, euh, quand on l'a vidé, quand on a utilisé cet emballage, on le recycle, on le met dans le tri, on le recycle et voilà, c'est un, cercle et il n'y a pas besoin de, bousiller toujours. Enfin, c'est pour moi c'est une solution assez propre quoi. Je veux dire, c'est comme à une période, voilà, il y avait des avait des sacs plastiques qui volaient un peu de partout dans les villes, surtout pas forcément en France, mais et du coup la France avait interdit le sac plastique dans les supermarchés. Donc au départ, c'était très contraignant. Tout le monde disait mais comment ça plus de sacs plastiques, on va faire les courses comment <laughs> Et puis ils ont, et bah non mais c'est vrai, hein, ah c'était, je sais pas, je sais plus c'était il y a combien de temps, mais c'était tout le monde était là, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, bah non, c'était pas n'importe quoi. Maintenant, chacun amène ses sacs euh, pour faire ses courses, Bien sûr. des sacs euh, réutilisables, recyclables, et puis et puis ça, marche. Et puis aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Et voilà, ça a grogné un petit peu au départ, mais c'est pas grave. Et je pense qu'on peut faire la même chose euh, avec les emballages industriels et puis poser aussi le tri. C'est des choses pareil, qui vont être contraignantes au départ. On va, on va râler parce que ça nous prend du temps, ça nous prend. Une fois qu'on est habitué, ça, ça ira tout seul quoi. Et puis comme tu dis après euh, pour euh, après pour les gens qui peuvent faire un potager, euh, moi personnellement <laughs> j'en ai j'en ai un aussi donc euh, <laughs> voilà c'est rien de meilleur que d'aller cueillir sa tomate en plein été, elle la passer sous l'eau et puis de, de la compagnie d'huile d'olive, elle on vient juste de la prendre du pied, je veux dire c'est c'est un délice quoi. C'est donc, et puis et puis au moins c'est c'est propre, il y a pas de pesticides, il y a pas de y a pas d'engrais chimiques. en tout cas moi c'est ma vision des choses. Voilà on fait on fait notre jardin aussi pour ça, pour que ça soit totalement bio. On peut parler du bio aussi, pour peut être aussi un avancement. Euh, il y a quand même une amélioration, il y a quand même une prise de conscience. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais petit, euh, le bio, ça n'existait pas, il n'y avait rien du tout. c'était voilà, c'était c'était un peu le sommet du, du tout et n'importe quoi dans la nourriture. Aujourd'hui, voilà, ils ont ils commencent à interdire les produits certains produits. Le bio, les rayons bio s'agrandissent dans les supermarchés, se multiplient en France. Donc donc il y a une, évolution, un état d'esprit. les gens veulent plus manger la la merde. Euh, parfois c'est pour l'esthétique, c'est de plus en plus les gens font, attention un peu à, leur corps euh, à ce niveau-là, au niveau de la nourriture. Euh, et je trouve que c'est une, une, très bonne chose. Quoi. Et puis en parlant d'esthétique, comme tu fais, il y, a, y, a, le retour des fruits et des légumes moches dans les supermarchés qui, qui, fait que ça aussi, c'est une grande avancée. Bah, c'est ça, voilà. Si quelqu'un a un arbre fruitier chez lui, bah, même si l'abricot il est tombé de l'arbre, il est par terre, il est un peu abîmé, bon, on va quand même le prendre on va enlever le morceau abîmé et puis on va quand même le manger ou faire une confiture. Bien sûr. Et voilà, faut en venir à des fois à des, à des choses un peu basiques, à des, à des fondamentaux dans le comportement où ouais, faut, comme je te disais tout à l'heure, mettre la vie et la nature en priorité, c'est ça plutôt que plutôt que, le capitalisme, le beau. Si on est dans, dans les dans le déchet, il faudra interdire le, plastique et revenir euh, au papier, au verre, voilà tous ces tous ces matériaux qu'on peut recycler. Il y a beaucoup, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de lois à réinventer, mais en remplaçant par le verre ou du papier. Et comme euh, avant, il y avait les consignes. Hein. Hein. ouais. Voilà, exactement. Moi, j'ai connu ça. exactement ça il n'y a pas si longtemps en France, euh, il y a, il y a, une trentaine d'années. On nos, nos, bouteilles, on allait les ramener, quoi. Exactement, exactement. On fait pareil aussi dans les festivals. Je veux dire, avant, dans les festivals de musique, on avait, il y avait des, milliers de gobelets en plastique euh, qui partaient à la poubelle. Maintenant, il y a des, euh, on fait des gobelets réutilisables avec une, consigne. et du coup, les gens, eh ben, soit, soit ils le gardent pour eux, soit ils le rendent avec la consigne, et puis ça ne fait aucun déchet parce que c'est réutilisable l'année d'après par le festival. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, on parlait des lois. Est-ce que pour vous, c'est plus simple de vivre en respectant les lois ou de passer outre, sachant que c'est plus dangereux Le problème, c'est que c'est des lois pour tout et n'importe quoi. Et des lois qui sont bonnes et des lois qui sont mauvaises aussi quelles sont les bonnes lois, je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'être hors la loi, c'est surtout pour moi la, loi du bon sens, c'est-à-dire euh, de faire les choses correctement, de réfléchir, pas faire n'importe quoi. On va parler de l'actualité maintenant, puisque récemment, euh, il y a eu un post sur Facebook euh, d'un musicien qui racontait euh, ses déboires avec la police du fait qu'il ait été interdit de jouer de la guitare dans un parc et qu'on lui demandait une autorisation. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ne puisse plus se retrouver entre amis dans des parcs, dans des, dans des ah, endroits Ça, ça, ça, ça c'est des lois complètement liberticides. C'est inadmissible, ça n'a aucun sens. Si tu peux plus te poser dans un parc avec une guitare, c'est où est le mal, quoi Qu'est-ce qui va pas là-dedans, quoi C'est incroyable. Mais euh, je veux dire, quelqu'un qui est avec une guitare, qui va chanter euh, ses petites chansons euh, dans la nature, assis dans l'herbe avec ses amis, pour moi, ouais, c'est des moments de vie qu'on a vécu tellement, tellement de fois dans, quand on était jeune avec Broussailles, ou qu'on était sur la plage, qu'on était dans, les dunes l'été, ou qu'on était, euh, voilà, comme je te l'ai dit, sur, euh, sur une falaise, en haut d'une falaise. Euh. Mm. pour moi, c'est assez aberrant de, de, faire des lois comme ça. Eh bien, merci pour cette réaction. Si vous aviez une baguette magique, quelle serait la première chose que vous feriez ah, C'est pas évident. Hein première chose que je ferais avec une baguette magique. pareil, c'est pas euh, naïf et innocent, mais ouais, déjà d'éradiquer la faim et la soif dans le monde, ce serait déjà pas mal. Et puis euh, si euh, je peux éradiquer le sentiment de haine, bah, d'essayer de faire le bien quoi, de, autour de soi, euh, pas essayer d'être toujours dans le mal, hein, d'en vouloir se battre, d'en vouloir faire la guerre, d'en vouloir faire du mal à l'autre. Hmm. Ah, c'est les bonnes paroles qui ressortent hein, de toute façon dans cet album, hein, qui est vraiment euh, plein d'espoir et plein de rêves, et surtout porteur d'ambition. En tout cas, euh, merci pour euh, cette interview, Changlibo, parce que c'est vraiment un bel album. Et up <gasps> à tous les auditeurs de, radio. N'hésitez pas à venir nous voir en concert si on passe près de chez vous et puis et puis voilà souvent nous à nos concerts voilà c'est vraiment un vrai partage un vrai échange avec les gens euh, on finit souvent au stand, d'avoir un coup, à discuter. Euh, donc faut pas hésiter à venir, on est, là pour partager ensemble. Et puis euh, j'espère que l'album vous plaira et on espère vous retrouver sur la route. Ouais, ah, c'est cool. Et du coup, ça me donne envie de te poser une dernière question parce que je je sais pas si tu connais Marcus Gad et son groupe Tribe. Bah, je ne les connais pas personnellement. Après, j'ai <laughs> associé son titre River parce qu'il a un côté hip-hop. J'aime beaucoup euh, ce côté reggae, il mélange de reggae et de hip-hop. Et en plus là, il, a un côté euh, hip-hop et en même temps un, message un message euh, très profond. donc j'ai vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce morceau, le River de Marcus Garvey ah, il est excellent. Et je voulais vous poser la question, puisque eux, après leur concert, souvent, ils distribuent des graines à leur public, des graines d'un peu tout. Et tout ça, c'est pour aller vers le changement. Vous, vous revendiquez le même changement. Est-ce que vous pourriez faire le même genre de choses distribuer des graines à votre public ouais, C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah euh, oui. oui, on, pourrait le faire, mais euh, oui. Après, c'est comme je te dis, c'est pas tous les gens euh, qui ont un jardin, mais c'est vrai que je trouve l'idée l'idée vraiment intéressante et sympa parce que même si la personne n'a pas de jardin, le fait de lui donner des graines, ça lui émet quand même l'idée dans la tête de, peut-être faire pousser quelque chose ou même ouais faire un petit pot chez soi. Bien sûr. Rien de faire du persil, de la coriandre, de la soit dans un petit pot. Ça permet déjà d'avoir un rapport avec, euh, avec la plante et puis euh, euh, avec, une nourriture un peu plus saine. Donc oui, c'est vrai que c'est une très, très bonne idée. Refaire venir la nature chez soi. ouais, très bonne idée. Très bonne idée. <laughs> Merci pour cette interview, Tianguibo.